Сегодня 27 сентября 2017 год. Время 2 часа дня. Город Ленск. Температура воздуха около 0 градусов. Идет снег. С вами Елена Валикжанина и проект «Я красавчик».